Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a, mu da sake saduwa a wannan channel mai suna Khalifa Tuf TV a wannan sabuwar shekara 2021. Muna yi muku barka da sabuwar shekara da fatan an shigo ta cikin sa'a. A wannan sabuwar shekarar, abubuwan da wannan channel ɗin za ta mai da hankali su ne za mu koya muku yadda ake buɗe application yad ma'ana yadda za ka ƙirƙiri application naka sannan kuma da yadda za ka ɗora shi a Play Store. Bayan wannan da yadda za ka samu kuɗi da wannan application ɗin. In Allah ya yarda za mu bi za mu nuna muku hanya hanyoyi kala kala kala kala yadda ake buɗe application ma'ana yadda za ka haɗa application naka. Application sun haɗa da application ɗin da za ka ga na garari hotuna ne a ciki ko kuma application ne wanda za ka ga an zuba waƙoƙi a cikinsu ko kuma application ne na tarihi ko ko application ne na wani website. da kake so ka yi. Hatta yadda za ka yi application na YouTube channel ɗinka in Allah ya yarda za mu nuna yadda za ka yi shi a cikin wannan channel a wannan sabuwar shekara. Sannan kuma bayan mun koya muku application, za mu koya muku yadda ake editing, editing sosai, editing wanda za ka ga ko ka ƙirƙiri abin da babu shi a waje ko kuma a canja background ɗin bidiyo, ƙir editing dai sosai editing. Za mu nuna mu yadda ake editing na ban mamaki. Duk wanda ya mana subscribe kana ya danna ƙararrawar sanarwa in Allah yarda Da abubuwan da za mu koyar za su amfane shi ɗari bisa ɗari albarka annabi. Mu dai kawai muna fatan za ku danna mana alamar subscribe. naku don na ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo a cikin jerin darussan da muke koyarwa, za ku ga saƙo ta sama alamar notification. Mun gode.